In lecture number two of Learning with Abid Hussain, we will shed lights on duties and responsibilities of a library. इस लेक्चर में लेक्चर नंबर टू में के लाइब्रेरीज की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती तो जो लोग लाइब्रेरी प्रोफेशनल से लाइब्रेरी प्रोफेशन से या हमारी जर्नल कम्युनिटी जो कि रिसर्च के साथ उसका वास्ता और लाइब्रेरी को यूज कर रहे तो इनके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव लेक्चर है सो स्टे विद अस और ये भी हम बताते जाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ड्यूटीज क्या है फंक्शन क्या है libraries are regular people who have interest in all sorts of different things strong libraries build strong students and it is the librarian who actually manages the functions and services of the library. In an academic setup, students' performance improves significantly with high librarian collaborations. Librarian कौन लोग होते हैं जो कि लाइब्रेरी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं जो अच्छी लाइब्रेरियाँ हैं वो स्टूडेंट्स को स्ट्रांग बना देता है in terms of intellectual capability librarian के जो फंक्शंस है या ड्यूटीज है या सर्विसेज है एकेडमिक सेटअप में इनकी देखभाल स्टूडेंट्स को पैटर्न्स को और इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है और लाइब्रेरी का मॉडर्न लाइब्रेरी में deal with provision of acquisition maintenance and dissemination of information in many formats ways books, e-books, serials, sound recordings, moving images, video recordings, manuscripts, cartographic materials, computer files, photographs, and other graphic material databases and digital resources. इनका काम है चीज़ों को एक्वायर करना और इसको डिसमिनेट करना मुख्तलिफ फॉर्मेट में बुक्स की फॉर्मेट में ई बुक्स की फॉर्मेट में सीरियल्स साउंड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में इमेजेस की फॉर्मेट में वीडियो रिकॉर्डिंग्स की फॉर्मेट में manuscript cartographic material maps computer files को शेयर करना फोटोग्राफ्स को या ग्राफिक्स मटेरियल्स को शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ डेटाबेस तक रसाई देना और डिजिटल रिसोर्सेज को डील करना ये लाइब्रेरियन की ड्यूटी में आ जाता है कलेक्शन डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन इनकी एक जिम्मे काम ये है कि ये कलेक्शन को डेवलप करता है और एक्वायर करता है selection and ordering of resources according to the collection development policy of the library and evaluating needs of patrons receiving resources paying invoices managing acquisition of resources through purchase subscription license gifts and donations and weeding out unrequired items Librarian के और उमूर में से सिलेक्शन है और डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत अपनी लाइब्रेरी कलेक्शंस को बढ़ाना एवॉल्वेटिंग नीड्स ऑफ पैटर्न को समझना रिसीविंग रिसोर्स इनके बिल अदा करना एक्विजिशन रिसोर्स को मैनेज करना सब्सक्रिप्शन देना लाइसेंस सिंग इंफॉर्मेशन देना गिफ्ट्स रिसीव करना डोनेशन रिसीव करना बुक की फॉर्म में या नॉन बुक मटेरियल फॉर्म में और पुरानी किताबों को या पुराने मटेरियल को वीड आउट करना cataloguing and metadata descriptive cataloguing subject cataloguing and authority control that will enable discovery of library resources online providing metadata for digital resources library की जो अहम जिम्मेदारी है वो है ये कि कैटलागिंग और metadata metadata data about data आप किसी बुक्स की या जर्नल्स के बारे में इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं डेटाबेस में तो उसको मेटा डेटा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव कैटलाग बनाना सब्जेक्ट कैटलाग बनाना सब्जेक्ट वाइज की कितनी कलेक्शन है authority control discovery of library resources online कि लाइब्रेरी के अंदर कितनी रिसोर्सेज मौजूद है providing metadata for digital resources आपने कोई भी फाइल डिजिटल फॉर्मेट में फीड करना उसकी मेटाडेटा के अमूर को अंजाम देना कलेक्शन मैनेजमेंट में stamping the resources indicating the ownership of the library जो जो आपकी कलेक्शन बढ़ती जा रही तो लाइब्रेरी का काम है कि स्टैंपिंग करना कि लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है testing due date slip for circulation circulation के लिए ड्यू डेट स्लिप आपने डालना कि कब से कब तक इशू करेंगे एफिक्सिंग कॉल नंबर लेवल कॉल नंबर लेवल जो है ना बुक्स पे लगाना बारकोड लगाना पुटिंग आर एफ आई डी टैक्स प्रिजर्वेशन रिपेयर्स बुक्स को प्रिजर्व करना आर एफ आई डी टैक्स लगाना कि कोई इशू के बगैर बुक ना ले जाए library circulations Loan function of lending library materials. Library circulation includes checking out library materials, library users, renewing the borrowed items, reserving checked out items for the patron, checking in materials return, checking the materials for damage at the time of return. If found damage, then giving the, debt to responsible staff for repair. And when repair is not possible, then the replacement, renewal of materials, receiving payment of fines for damaged and overdue materials and payment for subscription to the library and other charges. Maintaining order in the stacks by reshelving the library materials by call number given by classification systems such as a Library of Congress classification, a Dewey Decimal classification, or colon classification, or universal decimal classification. Librarian का circulation से क्या कि जो किताबें उधार दी उसको रिसीव करना लाइब्रेरी मवाद को चेकिंग आउट करना रिनीविंग करना जो बोर्ड आइटम किसी ने किए और दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं reserving checkout items for the patron जो किताबें बाहर गई उसको रिजर्व करना चेकिंग इन मटेरियल रिटर्न जब भी कोई मटेरियल रिटर्न कर चाहे बुक शक्ल में या चाहे सीडी फॉर्मेट में या कोई भी फॉर्म में हो को तो चेक करना checking the material for damage at time of return जो चीज़ें डैमेज हो बुक है पाड़ी हुई उसको चेक करना और अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर डिपार्टमेंट को देना अगर रिपेयरिंग पॉसिबल ना हो तो उसको रिप्लेस करवाना रिन्यूअल ऑफ मटेरियल से मुराद ये कि कोई बंदा बार बार रिन्यू करना चाहते तो उसको रिन्यूअल करना रिसीविंग पेमेंट ऑफ फाइन्स जो भी फाइन जो है ना सर्कुलेशन पे क्रिएट हो गई इसको और या जो डैमेज की गई उसकी फाइन को रिसीव करना और दूसरे चार्जेस में के बुक को स्टैक यानी रीशेलमेंट करना बाई कॉल नंबर मतलब आपको पता है कि लाइब्रेरी में जो बुक ऑर्गेनाइज करते वो कॉल नंबर से तो कॉल नंबर मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से लगाए जाते हैं कोई library of Congress classification use करता है कोई डिवेडिसमल क्लासिफिकेशन यूज कर रहा है इंडिया में कोलन क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल हो जाता है साथ यू डी सी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स इसके मुताबिक मटीरियल को ऑर्गेनाइज करना डिजिटल रिसोर्स मैनेजमेंट में providing and maintaining access to license electronic resource librarian का काम क्या है कि एक्सेस देना लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को digitizing collection for online access and maintenance of electronic resources and databases in case कोई डेटाबेस नहीं चल रहा है आपकी लाइब्रेरी का उसको रिपेयर करना या मेंटेन करना develop system to organize and present digital collection आपके पास जो डिजिटल कलेक्शन है वो लाइसेंस याफ्ता जो आप अथराइज है उसको प्रेजेंट प्रेजेंट करना डिजिटल कलेक्शन की फॉर्म में develop systems to discover and harvest बॉन्ड डिजिटल इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी का और काम है जो लोग मतलब डिजिटल में कंटेंट्स प्रोड्यूस करते उसको जमा करना the rising popularity of digital archives digital को आर्काइव करना डिजिटल कंटेंट्स को वेब बेस्ड कंटेंट्स क्रिएशन अपनी कैटलाग पे वेब बेस्ड कंटेंट्स डालना electronic media has shifted the way communities use libraries in the 21st century अब आपको पता है चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कन्वर्ट होती जा रही है 21st सेंचुरी में excessive reliance of computer have, have made the role of a librarian more relevant and important. जो मौजूदा टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसने लाइब्रेरियन को आईटी स्किल्स के साथ अब्रेस्ट किया हुआ है The traditional librarian was a custodian responsible for selecting and caring for physical material, but today's librarian works also a digital custodian. पुराने जमाने में सिर्फ फिजिकल फॉर्मेट में जो बुक आ जाती है उसके कस्टोडियन होते थे आजकल जो डिजिटल बॉन्ड चीज़ें आ जाती है उसकी भी कस्टोडियन और उसकी हिफाजत करना providing access to electronic as well as physical materials librarian का काम है एक्सेस देना इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल हो चाहे फिजिकल मटीरियल हो मेंटेनिंग स्पेशलाइज नॉलेज और डिजिटल डेटाबेसेस जितनी डिजिटल बेसिस है इनकी मेंटेनेंस करना and evaluating electronic material and acquiring licensing जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है इसकी लाइसेंस खरीदना बगैर किसी कॉपीराइट राइट के साथ लोगों को शेयर करना ये लाइब्रेरी की जिम्मेदारियों में नहीं आता क्योंकि कॉपीराइट एक्ट चलता है आउटरीच सर्विसेज में क्या develop program and exhibition that highlight library collections ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना से लाइब्रेरी कलेक्शन को लोग जो ना मतलब उसके तवज्जो को मफजूल कराना work with diverse user communities मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करना coordinating program such a story telling for children बच्चों के लिए कहानियों का जो है ना अहतमाम करना इंफॉर्मेशन लिटरेसी और health information reading clubs information literacy program organize करना और रीडिंग क्लब्स ऑर्गेनाइज करना बुक टॉक बुक पे कोई डिस्कशन हो रही उसका ऑर्गेनाइज करना the traditional librarian was a PR officer public relation officer के तौर पे रोल अदा करना maintaining connections with community institution and other library connection दूसरी कम्युनिटी लाइब्रेरी के साथ बनाना today's library is a digital PR officer आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के या ट्वेंटी सेंचुरी के लाइब्रेरी हैं वो पर्सनल रिलेशन ऑफिसर भी कहलाते हैं developing relationship with database manager जिससे आपने डेटाबेस खरीदी उसी के साथ जो है ना कोऑर्डिनेशन करना इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशर्स के साथ रबते में रहना होस्टिंग कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना partnering with other libraries to increase access to material आपके पास कलेक्शन का मुफ्त तो दूसरी लाइब्रेरी के साथ रबते रखना personnel management leading training and supervising library staff librarian का जो काम है वो एज ए मैनेजर भी लीड करते हैं ट्रेनिंग देते हैं स्टाफ को सुपरवाइजर करते हैं सुपरवाइज करते हैं लाइब्रेरी प्लानिंग में प्लानिंग अ न्यू लाइब्रेरी और planning for the organization and services of an establish library दूसरी लाइब्रेरी के साथ कोऑर्डिनेशन करना इनकी सर्विसेज को सर्विसेज में एक्सचेंज करना रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में making reading suggestion and recommendation library patrons reference librarian का काम क्या है कि जो भी पैटर्न यानी कस्टमर आ जाते हैं उनको नई नई रीडिंग सजेस्ट करना answering question by the users in person जो भी क्वेश्चन यूजर पूछते हैं या पैटर्न पूछते हैं उसी का जवाब देना ऑन द फोन या फोन के जरिए बाय ईमेल या ईमेल के जरिए ऑनलाइन चैट या ऑनलाइन चैट के जरिए या टेक्स्ट मैसेजेस पे जवाब देना and on social media such as through a Facebook page Facebook पे कोई क्वेरी पूछ ले उसका जवाब देना ये रेफरेंस लाइब्रेरी का काम है going through to many resources in order to pick up the most valuable ones and one of the skills the patrons would learn with the help of a librarian बहुत सारी कलेक्शन में अपने वो मवाद निकालना जो आपसे मोस्ट रिलेवेंट हो library assist patron with research and locating library material patrons के साथ हेल्प करना जो उनको डिजायर्ड मटेरियल्स को निकालना on site and specialize electronic resource चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में मौजूद हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मौजूद हो उसको हेल्प कराना इंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या आती है providing instruction and teaching an effective discovery and use of information library का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शन सर्विसेज देना है कि how to discover your information in time of the internet what we mostly struggle with information overload जैसे कि इंटरनेट के ज़माने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा आई हुई not a lack of it कि इसकी कमी नहीं है today students are tech savvy but they don't know how to find required information and they need instruction and guidance librarian का काम उनको इंस्ट्रक्शन देना कि अपनी पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन को कैसे एक्वायर करना क्रिएटिंग गाइड्स गाइड्स बनाना ट्यूटोरियल प्रेजेंट करना हैंड्स आउट देना effect use of library materials the traditional librarian was a guide assisting users in finding relevant materials पुराने जमाने में जो है ना लोग रेलिवेंट मटेरियल ढूंढते थे तो फिजिकली आ जाते थे today's library is a digital guide आजकल जो लाइब्रेरी है लाइब्रेरियन है वो डिजिटल सर्विसेज भी दे रहे और उसको गाइड भी करते educating patrons about the use of digital library services and generalize digital literacy और पेरेंट को एजुकेट भी करते हैं डिजिटल लिटरेसी के हवाले से providing virtual services to users जो लोग नहीं आ सकते उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना ऑफन थ्रू लाइब्रेरी वेबसाइट आजकल चैट बहुत आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस पर इसकी क्वीरी को सॉर्ट आउट करना और ड्यूटी में financial management managing finance and location of budgets librarian का काम है जो भी बजट लाइब्रेरी के लिए स्पेयर की गई है उसको मेंटेन करना उसको एलोकेट करना planning fund raising for the library जो मॉडर्न लाइब्रेरी फंड रेजिंग भी करती है तो उस मुहम को चलाना keeping up to date with modern library technology modern library के साथ अपने आप को मरबूत करना in a survey it was found that 75% of all the libraries are between the age group of 25 to 55 एक सर्वे के मुताबिक पचहत्तर फीसद लाइब्रेरियन 25 साल से 55 साल के दरमियानी उम्र में होते हैं job opportunities are on positive side as large number of train libraries will be acquired to fill the position बहुत ज़्यादा इसी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है और बहुत पॉजिटिव आस्पेक्ट्स भी लाइब्रेरियन को ट्रेन करना librarian are teachers problem solvers innovators collaborators leaders and learners हत्या कि एक लाइब्रेरियन टीचर भी होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं इनोवेटर्स होते हैं नए नए आइडियाज प्रेजेंट करते हैं कोलाबोरेटर्स होते हैं कोलाबोरेशन करते हैं लीडर्स होते हैं स्टाफ को लीड करते हैं लर्नर्स और खुद सीखता भी होता है सीखते रहते हैं मुझे उम्मीद है लाइब्रेरियन को ड्यूटीज आप लाइब्रेरियन के लेक्चर पसंद आई होगी मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर देखने के लिए इस सीरीज को फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें thank you so much once again may God bless you all अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि